Hämähäkkimies, nauti suosiostasi. Vielä kun voit! Luulit, että se on ohi, etkö luullutkin? Pidit minua narina, aina kun vain pystyit. Hän vei minun työni, maineeni, min... terveyteni, kotini. Haluatko tuhota minut? Et voi tehdä tätä! Tein jo. Saat potkut! Tulen vielä kostamaan sinulle! Torjuit symbiootin, joka halusi vain tehdä sinusta voimakkaamman. No, tulet vielä yllättymään. Nyt olemme yhtä. Nyt saat maksaa. Me olemme myrkkyä sinulle, hämähäkkimies. Sen vuoksi nimemme on Meno.